ආයුබෝවන් පහුගේ සතිය වුණු ඔක්කොම දේවල් වැදගත් දේවල් ඔයාට මිස්සුන දේවල් එකතු කරලා හදන අපේ සෙක්මෙන්ට් එක ද ලාස්ට් වීක් සෙක්මෙන්ට් එක ඔන්න අදත් පටන්ගන්න ලැස්වෙන් කැප්ටන් කලු අයිබුවන් කොතනින්ද අපි අද වැඩේ පටන් ගන්නේ අපි වැඩේ පටන්ගමුවද බැරල්ලිකින් මොන බැරවද තෙල් බැරල්ලිකින් ඇයිමක ටින්ටින් බයිනවා බැහිල්ලක් ෑ ලෝක වෙන්ද පුලේ බයිනවා හිටනිද නිකන්දීදි කල හිතන මටමට දැම් මේ බැරල්ල කටුව වෙන රටවල දුන්නත් හදේද ලංකාව ගෙනහන් දෙපා ලංකාවේ කට්ටිකට බැරල්ලක පේන්නේ අඩුවෙන කාලෙට නෙමේ වැඩි වෙන කාලෙට හවස වැඩි වුණානම් අපේ රෑදුල හට පෑගානකින් වැඩි වුණා දැන් කීවිතර අඩුවල බැරල්ල එක හැට හතරට බැහලා දෙන්නේ ඩොලර් හැටහතරට ඕ මන්දන්න ඉතිහාස හොම බැස්සෙ නෑ එතකට දෙන්ුව අඩුවන එකත් එක් සාමන කීකට වගේ මේ ලීටරේ දෙන්න පුළුවන් <laughs> බාගට බාගටත්තට අඩුවෙන් දෙන්න පුළුව එකන්න දැංගුක තියන්නේ ආරසියට අනු දෙක දෙසියකට විතර වගේ දීගන්න බැරිකමන්න එදහන කන්දයක් කිට්ට දෙදේ ඒත් ඉතින් මෙයා මෙහෙම ඇද මේ සම්ප්‍රදාය පනාගින් වැඩිකල දායකින් අඩු කරන එකෙන ඉති ඒලයින්නකට මොක තල්ලුවේ එතකොට ඒක තමයි තෙල්ලල තත්තේ ඊළගෙන මොකක්ද අපි කතා කරන්නේ ඊළඟට මම බැලුවේ දැම් මේ ලොකු වර්ජනයක් තිබ්බනේ එක <laughs> තිබුණා කියලා කියනවා හරි දෙක තිබුණා එක ගියා හැබැයි මේ මේ වැඩ එක පාට්ටම මේක මේ නවතිනවා එක දැන් හිතාගන්න බැරි විදිහට දැන් අකණ්ඩ එකක් කියලනේ පටන් ගත්තේ ඉති ඒක පාට්ටම නවතිනවා මෙමයි එකගේ කතා තියනවා මේ කස්සේ හැබැති කොහොමනත් අපිගෙන් නැවතිච්චක හොඳයි ටින්ට ගොද හේතු ඇවිල්ල දැන් මිනිස්සුට පීඩාවට පත්තෙන් අපි දැක්කන ස්පිරිතාලවලට ගිය ගණ්ඩ කොහොමත් බෙහෙත්නෑ නිකන්දවත්තුරට තියෙන පෙත්තවත් ගන්න විදියක් නෑන මේ මෙමුණට පස්සේ ඉතින් ගොමර නැවතිච්චක හොඳයි අපි ගැන් ඉතින් අකණ්ඩන අකණ්ඩ වෙන්න මේමයි මෙමයි කෙටෙන් අපි ගැන්න වෙච්චරයි කරන්න ඕන දේවල් ගොඩත් තියෙනවා ඇත්තයි කතාව වෙලාවට කරමු කියලා තමයි අපි යෝජනා කරන්නේ වෙලාවට අවේලාවට කරලා කිසි දෙයක් හරියන්නේ හරි මේ මංගවත් තියෙනවා නිවස්සෑ මේ අර මේ බංගලාදෙස් ටීම් එක සකිබ්බල් හසන ඉන්නේ ඔවෝ මිනිහට බිම දාගෙන ගාල තියෙන පොලිසින් නෑ පොලිසින්න මේ එයාගේ ආදරණීය රසිකයෝ පිරිසක් තමයි මේ විදියට ගහල තියෙන්නේ පොඩි පාටික්කට ගෙහෙල්ල තියෙනමෑන් රසිකෝනි රසිකයෝ හොඳට ආදරයට තමයි දීල තියෙන් මේ පාටිකට ගිහෙල්ල තියෙනවා එන ගමන් තමයි මේ වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ මේ මීට කලින් ඔය මේ ශකිබ හසන් මේ ක්‍රිකට් එකන යාගේ ෆෑන් කෙනෙන්ට මේ මේ ඇ බැට්ටකින් පොඩි පෙනේ පුප්පල තිබ්බනේ ඒකට රියස එකක් කියලත් ඉතිං මාධ්‍ය වාන්තා කරනක හොනත් කවන්න අපිට හරි හරි හරි යන්න මේ උපන් යනම් පරිසම ඒක තමයි ඉති හොම මේ ගුටි කාල තියෙන හරි දැන් ඔයාට මම දෙනවා චාන්සක මාත් පොඩ්ඩක් මේව කර දැන් මෙහෙමයි වැඩේ දැන් අපේ ළමයි ලිව්වනේ උසස් පෙළ දැන් ලියපු පේපරක බලන්න කවරුත් නෑ ඇයි තාම නැද්ද නෑන තාම නෑ සල්ලි මදිද කියන්න සල්ලි මදි කියන මේ ඇති රුපියල් පන්සියන දවසකට දෙන්න ඉතින් දුන්ද හදනකිව දුන්ද හදනකවට තිංුන් කියන විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා ගුරුවරු ඇත්තන කතාව දැන්වා කල්පනා කල බාන්ඩින්ට එහෙම කියපුනම් මේ කොච්චන මේ රටේ තියෙනවා ධරි තැන් තුන්දහ දෙනවාකිවන්නේ ඒ මිනිසු කියන්නේ තුන්දාහ ඩොකමට හෙහින්දන්න එකන තුන් දහත් දෙනව කියලා ඩොකිමට දුන්නහ ඇති කියලද කියන තිනේ ඩේට් එකක් දාලා මේ හවල් දවසේ කොහර තීරණයක් ගත්තකිවට අපිට කියල පේපස් බලන්න බෑනේ දැක වැඩියදී නිලක දේ තමයි ටින්ටින් දැන් ඕලෙවලුත් මේ කල්ලලා ලයින් එකට තමයි වැඩ යන්න දැන්න එච්චර ගානක් නෑ හැබැයි අලරන්නේ මෙහෙමයි ඕලෙවල් කරපු නැති උන්ටිතින් ඕලල් කල්ගයා කියල ගානක් නෑ <laughs> ගොඩක් පයිපුටුවල ඉන්න ඔලොල්ලත් කරම නැති කට්ටිය ගානන්න ඇත හරි ඊළඟට මංගවදින සුපිරි ආරංචක්ක මේක මේ ඔයාට නෑතාම අපිට එච්චරමය වෙන්න මේ දැන් කැප්ටන් කලු මේ ටික්ටෝක් ඔයඉන්න ටික්ටොක් අවයන හැබැ ඔයා ඔය ගැල්ලමගේ ඩාසින් වීඩිය බලන්නේ ඔයා නෑ හැබ වෙලාවන ඕ ඒවනට අනිත් අයගේ බලන්නව මේ මේ දැන් ඔන්න නවසීලන්තෙත් තීරණයක් කරගෙන තියෙනවා ටික්ටොක් කල්ට පොඩි තහනමක් පාවිච්චි කරන්න වැරදිය එහම ගැනප මේකින් වෙන සමාජය එක එක කතන්දර ගොඩ තියෙනවාන මේ ඉන්දයා මේක ටික්ටොක් තහනන් කල තියෙනකොට ඇමරිකාව කැනඩාව ඔය වෙස්ටන් කන්ට්‍රිස් ගොඩක් මේ වෙනකොට ටික්ටොක් මෙවලම සම්බන්ධෙන් බා සම්බාධක පනවල තියෙන්නේ ඉතින් ඒකට ඔන්න මොකද ඉන්දයා ඉන්දියාවත් කරලා තියෙනවා හැබැයි මම කිව්වේ ඇමරිකාව කැනඩාව බටහිර රටවල් ඉන්දියාව වෙනම කිව්වේ හරිද ඉති ඒකෙත් මේ ඔහොම මේ දහනන් කල තියෙන හැබැයි ටික්ටොක් ලෝක පුරාම රටවල් එකසිය පණහාගීතර භාවිතා කරන හැමෝම බලන සෝෂල් මීඩිය පලට්ෆෝර්මයක් කලා තියෙනවා යම් කිසි බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් එකක් දැන් ඔයා කියන්න ඔයගම නත්තිය දැඟට ප්‍රසිද්ධම කතාව තමයි ටින්ටිං නැති එකක් කල්ලන්න හොඳක ලංකාම කල්ලනවා තාම විසි පහත් නෑ බඩු ඔවා යොන්දටම ජුවර විසි පහත් නෑ දැම්ම යන විදිට හරි අර පත්‍රිකාව ගහන්ට තාම සල්ලි වලනෑන ඒන්ද විසි පහත් චන්දනෑ ඒ හොඳටම ශුවර ලයින්න එක දැයන්න අර මුදනාලේ අච්චු ගහන ලොකනෝන එයාගේ පැත්තෙන් කියෙන තාම සල්ලියාව නෑ නෑ නෑ නෑ වගකීමෙන් කියන ඔයා සල්ලි නෑ වගකීම වගකීමෙන් කිය වගකීමෙන් වගකීමෙන් යා කියෙන සල්ලි අම්බුන්න නෑ ඕ දේ විසි පහත් නෑ ඒකනේ වැඩේ කියන්න දැවට සල්ලිටයක් කම්බෙන දීරන්ටින්ට ඒ හම්බනන්නේ බාග නෑන තාම හම්බුන්නෑ තැම් මේ එක අනුමැති හම්බෙලා මේ සති විතර වගේ එන ඉදිරි සති වගේ අපි සල්ලිටික හම්බේ කියල තමයි කියන් ඒකෙන් දැන් පොඩි විශ්වාසය අපි ගැන සල්ලි දෙන කට්ටිට ඇතිවෙලා තියෙනවා පව් හරි අපි ඔය හම්බෙන් සල්ලි තියෙනවානේ දැන් නයට දෙන්නේ මදදයගන නය හම්බෙන්නේ මේක මේ කාලපිල සාක්්‍යදාගත්තොත් අයි පරණ තැනට තමයි අන්ඩුවෙන්න පෝලිින් ඊටත් එහා මේ අන්තිම ගැට ඉන්න දැන් අපේ ෑන පරිසං වෙන්ඩුව පට තාමන තිවද කිය තියෙන තියෙන මේක මේ බොහොම සංවීදී වැඩක් තැන් අපි මේක මේ රෙකෝඩ් කරනකොට මේක වුණේ ඊයේ දවසේ කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්ද දවස තමයි මේක සිද්ධ වනේ අර අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස්වාර්ගෙන් කාර එකක් දාන්න ගිහිල්ලා ඒ ඉවල ජීවිතක්ෂයට පත්වන එක අපි ඔක්කොටම කලින් ඒ වීඩියෝක දැම් බල්ලෙන් දැන් මේ දැක්කන සිද්ධිය තැමක පැහැදිලි කතන්දරේ තමයි අපි ගෙටියෙන් කිව්වොත් සමහල්ලාට පොඩි කලබලයකින් අපි දානන දවගේ තැන්වල අපිට කලබලයක් තිබ්බයි කියලා අපිට පරක්ුණා කියලා පාරයට කලලයිට්ටේනව ගලවන්ඩයි මේ රේල්වේ ක්‍රසින් ගලවන්න බෑන් ඒ එමම තියෙනවා දැන්ගුව තියෙන ටින්න සිීනක තමයි සමහලාට අපි අස්සෙන් දැම්ම කියන්නකු දවවාහනය වුණත් අපි විනාඩි පහත්දායක් ඔන්නන් කලින් යයි එමනත්ත ඒ හම්බෙන් එෙත් නෑ ඒ නිසා තමන් පහත්දායක් කලින්ගෙන් හරිද ඒවගේ නික අමාරුවටෙන් එපා මේක හිතලා කරනවන අපට මේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් මේ පොඩි දේවල්සා ජීවිත අමාරුවට තර මේ මසේජි ගොලුවට ගන්න අපේ කොච්චර කිවත් මේද කරනවා ඒක ති නවුලති හරිට පොඩි ඉවසීමක් නති ප්‍රශ්ටක් මද දන්න ඇතර මේ තා පොඩි කතාත්යන එකක් කියමුද පොඩිය එකක් පොඩිය එකක් ඉක්ම මේ ඒ තමයි ඇවිල්ල මේ පොඩි එකක් කිවට ගෙනෑ වගා මේ උනක් යනවානේ ලොකුවට මේද උනසාහ මේ පොඩි වෛරස්තක් වරක් යන හරි එති අපි නම් ගම් පැංව පූජනී ස්ථානවල ඒවා කියන්න ඕන්න හැබැති කොහොමද අප කට ට්‍රිප් යනවන කොච්චර අතේ පයි සල්ලින තෙල් අරේ නෑකිවත් ට්‍රිප් යනක නවත්තන්න අපි කිසි අවුලකුත්න අපට ඉදිසියවුත්න මේ වීඩියෝක දකින <laughs> වෙලෙත් ඔය කොහැරි ටිප් එක් වෙන්න පුළුවන් ඉන්න යනකට්ටිය යන්න යනකොට මේ අපේවත් බලන්න ඔක්කොමෝගේ හැබැයි කනබොඩකොට ඒතැන්ගල කියලා නවාතැන් ගන්නකොට තමන්ගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පුරුදු ගැන සැලකිලිමත්වේ විශේෂෙන් මේ සෞඛ්‍යාංශ කැප්ටන් කලු කියලා තියෙන ඔය සීතල දේවල් ඔය මේ මොනෝ දෙගෙනෙන් කල් කිරි කියලා කියන්නේ ඕනේ ඒ හා සමාන කිරි එතකොට සොසේජස් වගේ දේවල් ඒව ඔය සීතල දේවල් කන්න එපා ගොඩක් උනුවෙන් ආහාර ගන්න මේ එතකොට ඔය රෝගිතත්වේ මගැරෙන්න්න පුළුවන් කියලා කියනවා ඔව ඒ වගේම තමයි අනිත් එක තමයි මේ දැන් ඒ තැන්වලට ගියාට පස්සේ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ඕගොල්ලෝ ආයි ගෙදරෙන්න වෛරස් එක අරන් එන්න එපා. හරි? ඕගොල්ලෝ විතරක් ගෙදරාවම ඇති. ඔව් එතකොට පොඩි වෛරස් තත්ත්වයක් උණක් වගේ එහෙම තියෙනවා නම් ඒක තියාගෙන ට්‍රිප් යන්නත් එපා. එහෙ ගිහිල්ලා තැම්පත් කරලා මෙහෙ එන්නත් එපා නේ. හතුරෙක් වගේ ගෙදරට ඉතින් පොඩ්ඩක් ගොඩ උනාන ගමන්නේ. <laughs> එහෙනම් ඉතින් අර 225 ගෙවල්ලට තමයි යන්න තියෙන්නේ. රයිට්. එහෙනම් ඔච්චරයිනේ තියෙන්නේ. අපි අදට අපේ සෙක්මන්්ඩක නිමා කරනවා ලබන සතියෙන් මේ විදියටම සතිය මුුණු දේවල් පැක්කරගෙන අපි එන්නම් ද ලාස්ට්‍රීක් සෙක්මෙන්ට් එකෙන් ගිහිල් එන්නම් ජය වේවා ජය වේවා අපි ගියා හම්බෙමු ලබන සතියේ